とマークのさんと飲みに来たんですけどもその時広子さんがお土産にくれた和歌山ラーメン伊勢商店これを今日はやってみたいと思いますめっちゃうまいですよこれ朝食と胡椒をかけて まずはね初めからおおうまそう 拝変しましたがうん 戦場に配信したんですよどうは取材すべきかなと思って考えたんですけどもあそうだあれを使ってやれと思ってビ b ンのリアガン持ってきて狙いすまして撃ったら見事ど真ん中に当たってバラーになってね上から落ちてたんですけどあんな色変あるな からう話じゃないんですよね突入しました暑いそうそうもうクラクラしてるの指示もしらないわ テレビでやってたんですけども海底から1万7000から7000年くらい前の遺跡が見つかったっていうんですよなんで海中にあるのか 番ジ板金かもあるんでしょうけど僕の住んでる地域も穴掘れば簡単に遺跡が出てくるばっかりで散歩して歩いてても足の爪や遺跡の破片かけらばかり落ちてますよ ね、病院不法主に行ったんですけども、そこで肺塞栓と判断されて、もう入院してください。お願いします、なんとか返してください。ダメですっていう話になっちゃったんですけども、 もこれは2017年にすでに発見されてたんですよで循環器内科行ってたんですけどある日ちょっともう経過察節行きましょうなんて言われて大丈夫ですか先生大丈夫ですよあれも重要に考えてますからって言って一切そこから治療の話はないのね治療者って血液を溶かす薬飲むだけなんだけど 詳細省きます。んとかその今家に帰ることができまして、再検査の結果も良かったので、もう通院でいいということだったんですけど、 僕そう7000年から1万年前の貝の化石を見つけましてね川にいる貝なんですけど大あさりでもずっと大きい貝でオークションに出してみたんですよそしたら1個500円で植えてねラッキーと思ったんですよ好きな人は好きなんだな Mm-hmm. トイレ行ったんですよで便器に座ろうとしたら便器がガクってずれて僕のちゃんちゃんの袋がね挟みついてるんですよピューンや痛いしね声出せないし謝った ラーメンといえばのこっちったんですけどこれもいいる、うん、これはね僕までも明日行けになるから あうまい 病院にしちゃうよねこれはああ小中子さん今いものありがとうございました美味しくいただきましたそれではまたの機会見てバイチャー